күні бойы тікелей эфирге шығып жағдайдың бәрін айтып жатырмыз қазіргі республика бойынша келіп жатқан ескертпелерді айтап берсем мысалы бірінші зумның нәтижесінде кей жерлерде мысалға жаңағы антисептик қойылмаған мысалға біз қазір көріп мына жерде ә, маска ұмытып кеткен адамдарға қолдарына жаңағы печатка керек адамдарға таратып жатыр иә а кейбір жерде осы жоқ және де бір осы еліміздің солтүстік аймағына қатысты ескерту бар бір орташа күн салқын суық болғандықтан көп адамдар ә, қалың киініп келеді ғой өздеріңізде жаңа көріп отырсыздар мына жердің өзінде мысалы кезек күтіп тұр бір қырық елу адам әркім әрине асығады тезірек дауыс беріп кетсем деп бірақ соған байланысты мысалға дауыс берген кезде киімдерінің арқасында үш төрт адам мысалға жаңағы ә, жәшікке бюллетень салған кезде қаншадан салынып жатқаны көрінбейді дейді біз бақылаушыларды көріп отырмыз жаңағы ә, әйнектің іш жағында отыр алыстан мысалы бес алты метр жерден солар бірінші ескерту бір адам қанша бюллетень салып жатқанын біз байқамай жатырмыз соған байланысты біз сайлау учаскелерінің комиссияларына ескерту жолдап жатырмыз әрине адамдар асығады әрине кезек бар бірақ сайлау талаптары толықтай орындалуын сұрап жатырмыз сонымен қатар басқа біраз антисептик жоқ жерлерге антисептик қоюларын талап ету өйткені адамдар барлығы қазір карантин уақытына байланысты талаптар толық орындалу керек